Let's go to McDonald's. No queremos no to McDonald's. La la la la la la la la la la la la la la ला ला ला ला ला ला ला ला अपने दोस्त है वहाँ वह सो तेरे दोस्त है वहाँ सब ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला premise, every prop on premise. मिले हर हैप्पी मील के साथ हर हफ्ते नया क्लीनी पे हैप्पी मील के साथ हर हफ्ते नया प्लालो टॉय ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला नया प्लालो टॉय ला ला ला ला ला ला Let's go to Mem Road to McDonald's, McDonald's.